Kiitos, että sain tulla puhumaan meidän lähitulevaisuuden suunnitelmista. Olen tosiaan Annika Saarto ja toimin yliopistotutkijana ja yksikönjohtajana aerobiologian yksikössä Turun yliopistossa. Tämä, mistä puhun, niin itse asiassa se varsinainen datan avaaminen, se voidaan tuossa kahdella viimeisellä salilla käsitellä, mutta, tuota, koska se on vasta sitä tulevaisuutta, mutta mä kerron vähän johdantona, että mitä dataa meillä on ja, ja miten sitä kertyy. Ähm, mistä kaikki alkoi? Vuonna 1974 jo äh, Suomen Akatemia antoi rahaa äh, aerobiologisen työryhmän perustamiseen ja ihan parin, parin vuoden tutkimuksen, jolla saatiin siitepölykeräysverkosto aloitettua ensin Turkuun ja Kevolle vuonna 1974 ja siitä sitten pikkuhiljaa muuallekin päin Suomea. Ja tiedottamistakin ollaan tehty jo tänä vuonna 40 vuoden ajan. Tuossa oikein näkyy nyt, missä, mikä, mikä se meidän keräysverkosto on tällä hetkellä. Eli meillä on yhdeksän keräyspistettä ympäri maata, uusimpana Huusöön biologinen asema, joka liittyy verkostoon ihan äskettäin, itse asiassa viime, viime kuussa tuolla Ahvenanmaalla. Ja tai vähän elämyttää verkosto, että on jos on jouduttu lopettamaan keräys, kun rahat on loppunut ja jos asut on sitten on taas voitu aloittaa seuraavana vuonna tai aina kun resursseja riittänyt, niin on pyritty sitten kasvattamaan tätä verkostoa. Ää, raha on erittäin tärkeä asia meillekin ja tota, se tietysti sanottiin jo, että resursseja meillä on enemmän, meillä vähemmän ja se on aika pitkälti määritellyt sitä, että mitä me, minkälaista dataa me on voitu kerätä, jos ylipäätään on voitu kerätä. Alun perin oli se muutaman vuoden akatemiaprojekti, jonka myötä sitten saatiin tämä seuranta käyntiin. Sitten saatiin parinkymmenen vuoden ajan ihan korvamerkittyä rahaa STMltä ja tuossa vuosituhannen vaihteessa se raha sitten siirrettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahastoon ja se tuli tavallaan ihan sama, samaa kanavaa pitkin meille kuin muuallekin yliopistoon siitä sitten ne on pikkuhiljaa liuennut mu- <laughs> muuhun budjettiin ja meillä on tällä hetkellä, voisi sanoa, ihan lähes pyöreät nolla euroa tähän meidän siidepölykeräykseen. Siinä mielessä voisi sanoa positiivinen asia, että data on, data on täysin meidän, koska me, me, me se itse kustannetaan. Eli meillä on rakennusmikrobiologian toimintaa, liiketoimintaa tuolla meidän yksikössä. Me analysoidaan kosteusvaario epäiltyjen kohteiden materiaalia, ilmanäytteitä ja siitä me saadaan sellaista semmoisia tuotteja, jotka sitten mahdollistaa tämän siitepölykeräyksen. Jos mä näytän ensin tämän. tässä on nyt tämmöinen tiivis kuvaus meidän, meidän metadatasta. Eli 40 vuotta ollaan kerätty parhaimmillaan yhdeksällä tai kymmenellä paikkakunnalla yhtä aikaa. Keräys on Turussa ympäri vuotista ja muilla paikkakunnilla se, se aloitetaan silloin, kun siitepölykausi alkaa. Ja sitten lopetetaan silloin, kun se suunnilleen päättyy. Eli voisi sanoa, että 6-7 kuukautta vuodessa näillä sesonki keräyspaikkakunnilla ja Turussa tosiaan se ympäri vuoden se, missä ehkä me näyttää ulospäin, tai varmasti näyttää ulospäin, on toi äh, siitepölyallergian kannalta oleellisten siitepölyjen esiintymisen tiedotteet, mutta me analysoidaan kaikki muukin data, eli kaikki siitepölyhiukkaset, mitä siellä on. Me analysoidaan ne suku- tai heimotasolle, joskus jopa lajitasolle. Yleensä se ei ole mahdollista. Ja niitä tunnistamattomia hiukkasia jää, jää kyllä hyvin vähän. Et pyritään kaikin voimin kaikki tunnistamaan ja sen lisäksi me myös seurataan kahta ää, sukua homeitiosukua sieltä ilmasta. Eli kun me kaikki, kaikki nämä hiukkaset tunnistetaan ja analysoidaan ja laitetaan meidän dataan, niin siitä, voi, siitä tulee kyllä monta miljoonaa riviä tietokannassa. Mennään tuohon edelliseen slaidin sitten. Se, mihin me dataa käytetään, Äh, tärkein käyttö tai ainakin tämmöinen äh, soveltuvin käyttö, saadaan se yhä yhteis, suoraan yhteiskunnan äh, hyödyksi on meidän siitepölytiedotteet. Kuten sanoin, 40, 40 vuotta ollaan nyt siitepölytiedotteita laadittu koko, koko valtakuntaan ja erilaisia kanavia pitkin sitten sitä siitepölytilanteessa tiedotetaan. Olennainen asia on se, että me tehdään tällä myös liiketoimintaa, koska sitä rahaa ei ole perusrahoitusta tälle toiminnalle, niin sen lisäksi, että meidän home-liiketoiminta rahoittaa sitä seurantaa lähes kokonaan, niin sitten sillä, sillä rahalla, mikä me saadaan meidän siitepölyasiakkailta eli medialta, muun muassa Yle ja nämä, missä nyt niitä siitepölytiedotteita näkyykin, niin he maksaa meille sen verran, että me justa justa, ainakin melkein saadaan sillä kustannettua se itse tiedottamiseen, eli tiedotteiden laadintaan ja lähettämiseen ja, ja siihen, IT, siihen liittyvään IT-puoleen si, siitä koituvat kulut. Mutta sen lisäksi, että, ää, on tää, että siitepylytietoja voi suoraan, suoraan käyttää allergisten informoimiseen ja he, he, heidän varoittamiseensa, että he osaa varautua ää, siitepölykauden alkamiseen tai sen siitepölytilanteen kehittymiseen, niin tätä dataa voi käyttää moneen muuhunkin ja sitä on käytettykin. Jos miettii ihan, ihan tutkimusta, niin se, se perussyy, minkä takia siitepölykeräys ylipäätään aloitettiin, oli, oli se, että saadaan allergologian tueksi ää, tietoa siitä, mitä ilmassa on ja mikä on se. Voidaan tutkia sitä, että missä pitoisuuksissa ihmiset allergiset oire, oireilee ja, ja mitkä on mikä on siidepelyosuusoireilusta ja mikä on ehkä jonkun toisen altisteen, altisteen vaikutusta. Ja sen tärkeä, tärkeä sovellus on siitepölypäiväkirja, jossa siitepölyallergikot voi ilmaiseksi käyttää sitä ja tallentaa sinne oireita ja he sitten saa tietoa siitä, mikä on ollut sitten siitepölypitoisuus sillä heidän oleskelupaikkakunnallaan samaan aikaan ja se sekä antaa heille suoraan suoraan niin kuin, mm, tietoa siitä, että mitkä on heidän oireilutasonsa, mutta sen lisäksi kun tämä oireiludata yhdistetään siitepölydataan, niin se on totta kai vielä isompi data ja, tietomäärä, mistä sitten voidaan näitä allergologisia julkaisuja tehdä. No, sitten tota, ilmastonmuutos on tärkeä, tärkeä aihe, mihin siitepölydataa voi käyttää, kun ajatellaan, että meillä 40 vuoden ajanjaksolta pisimmillään tämä data, niin on jo julkaistukin dataa, äh, tehty julkaisuja siitä, miten siitepölypitoisuudet on muuttuneet, ja miten, miten nekin on indikoinut sitä, että ilmasto on lämmennyt ja äh, kasvit aloittaa kukintansa yhä aikaisemmin ja sitä kukintaa kestää äh, pidemmän aikaa. Mallinnukseen käytetty myös sitepölydataa. Meillä on erittäin läheinen yhteistyö muun muassa Ilmatieteen laitoksen kanssa ja, ja he on sitten tehnyt sitepölyn kulkemamalleja, joiden ihan siihen taustatyöhön sekä verifiointiin. on käyttänyt meidän siitepölydataa. Ja sitten voi ihan vielä yleisesti metsätieteet äh, on oleellista tietää esimerkiksi metsäjalostuksen puolella tuolla äh, metsäviljelyksissä, että minkä verran sellaista väärää taustasiitepölyä on, on ilmassa ja, voida, ja minkä verran sitten voidaan olettaa, että ne oikeat siemenviljelyksen puut on niitä, jotka hedelmöittää ne, ne, ne vartteet siellä. Erilaisia äh, tutkimus, tutkimusaloja, mihin sitepölydataa voidaan ihan tutkimuksellisesti käyttää. Äh, sitten tästä datan, datan synnystä, miten sitä kertyy. Ähm, kuvin esitettynä ja yksinkertaisesti meillä on siis keräys, keräyslaitteita. Täälläkin yliopistolla keräyslaite on tuolla tämän, tämän rakennuksen katolla ja sieltä sitten me käydään päivittäin se, se keräysnauha vaihtamassa. me tehdään niistä preparaatit, jotka näkyy tuossa toisessa kuvassa vasemmalta. Ja sitten mikroskooppinäkymä on sitten toi, toi oikein puole, puoleisin kuva. Siinä näkyy muun mm. muassa yksi mielestäni pajun siitä pölyhiukkanen tuossa toi isoin möhkele <laughs> siinä. Mutta siellähän on kaikenlaista muutakin, että muun mm. muassa katupölyaikaan niin kyllä näkee, että no just toi preparaattikuva on sellainen, että siellä on hyvin voimakkaita raitoja, että epäilen, että se on semmoisesta paikasta, missä, missä on tehty katupölyputsauksia ja siinä oikein näkee sen, että mihin kellon aikaan se, se katupölyputsari on siellä liikkunut. Meillä ää, tarkkuus näissä preparaateissa tässä keräysmenetelmässä on, on kaksi tuntia. Ää, no sitten me tosiaan mikroskopoidaan satunnaismenetelmällä noita, noita näytteitä ja, sitten meillä on muutama semmoinen atlas käytössä, että jos, jos ei tunnisteta, niin, niin tota, käydään niitä läpi. Ja tämä on se lomake, mihin me se tieto kerätään ihan paperille. Tämä on säilynyt suht samana, tämä lomake aina. Eli siellä on toi lajilista latinaksi tuolla vasemmalla ja sitten siinä on näkyy ne satunnaiskentät, eli aina kahden tunnin kahden tunnin ajanjaksolta on neljä eri pistettä, josta, josta siitä, siitä mikroskooppinäkymästä tunnistetaan kaikki pölyhiukkaset ja ne, niiden lukumäärä kirjataan tuonne sitten vastaavaan ruutuun. Eli tämä on tavallaan voisi sanoa, että tämä on se meidän data, mikä me saadaan lomaken muodossa. Ja sitten me saadaan ää, jo sitten vielä, no tämä sit me kerätään seura- ja seuraavassa vaiheessa toiseen paperiin, eli tehdään, meillä on tämmöinen kuukausi, kuukausilomake, johon sitten se on edellisen, tuon edellisen paperin tulokset on laskettu yhteen ja se on kerrottu tietyllä vakiolla, jolla me saadaan siitä tulokseksi ää, hiukkasta per kuutiometri ilmaa. Ja tämä on sitten se, se kuukausitaulukko, joka me saadaan, jota me täydennetään joka päivä. Ja sitten datan, datan tallennus, niin meillä Excel, Excel oli erittäin kauan, erittäin kauan käytössä ja oli kaikenlaisia ongelmia, mitä tuossa äskeisessä luennossa tuli jo esiin. Niin me ollaan aika moneen varmaan niistä sy- syyllistytty, mutta meillä on kyllä ihan varsinainen Excel-guru meidän yksikössä, että meillä on tällä hetkellä hyvin, hyvin tota, korkealle jalostettuja Excel-taulukoita ja on kaikenlaista makroa ja, ja muuta. Ja siinä on jopa semmoinen, sellaisia menetelmiä, että voidaan saman tien, kun ollaan näpytelty sinne lukemat sisään, niin se varoittaa, jos siinä on jotain, mikä ei täsmää. Eli siinä on, on jonkinlaisia tämmöisiä varmistusmenetelmiä. Ja totta kai meillä on hyvin tarkat ohjeet siitä, miten ylipäätänsä näitä tuloksia, miten, miten näytteitä analysoidaan ja, ja miten, ne, miten ne sitten tallennetaan, johtuen paitsi siitä, että totta kai me haluamme tehdä laadukasta työtä, niin myös siitä, että Euroopassa lähes kaikki maat seuraa siitä, siitepölypitoisuuksia samalla tavalla ja on yhteisiä standardeja ei vir, ehkä virallisia, mutta semmoisia kuitenkin, mitä yhdessä ollaan sovittu ja halutaan varmistaa se, että tulokset on myös vertailukelpoisia. No, tosiaan Excel on se meidän mappien lisäksi, joita meillä varmaan 10 tai 20, 20 metriä kerääntynyt näiden vuosikymmenten aikana, niin Excel on se, missä, missä se meidän data vielä kolme vuotta sitten lähes ainoastaan oli. Minkä lisäksi meillä sitten on Euroopassa sitepölydatapankki, EAN, jonne, jonne tämä data lähetetään. Ei, ei aivan kaikki se data, mitä me analysoidaan, siinä puuttuu tietyt taksonit, eli tietyt kasvisuvut tai, tai heimot, mutta ne tärkeimmät on siinä, ja se me lähetetään tietyssä, tietyssä formaatissa muodossa tuonne EANin datapankkiin suoraan sen verkko, verkkosivuston kautta niin kerran viikossa siitepölykaudella ja sitten syksyllä se vielä tarkistetaan, että se on varmasti, varmasti lähtenyt virheetöntä dataa sinne. Ja meille tulee vuosittain ainakin muutama aina jotka haluaa käyttää tätä meidän siitepölydataa. Ja me ollaan todettu, että helpoin tapa meille, meille on ollut niin itse käydä hakemassa tuolta, tuolta EANin datapankista ja lähettää se sieltä sitten tutkijoille. Ja jos he pyytää dataa myös muista maista, niin sitten me kysytään tuota EANin niiltä meidän toimijakumppaneilta, että voidaanko me sieltä hakea myös muiden maiden dataa. Että se on, periaatteessa se on ideana on, että se on tutkijoiden käyttöön se, se datapankki, mutta sinne pitää kirjautua ja sinne pitää saada omat tunnukset. Ja niitä mun tietäkseni annetaan vain niille, jotka toimittaa sinne dataa. No, sitten me päätettiin silloin pari-kolme vuotta sitten, että on varmaan aika siirtyä pois Excelistä tai ainakin tuoda sinne myös ihan oikein tietokanta, tietokanta sen rinnalle ja lähdettiin sitten miettimään sitä, että tai viemään niitä, tätä meidän valtavaa dat, dataa ää, tietokantaan ja meillä oli siinä ensin ihan alihankkija tai siis ihan firmat ostettiin tämmöinen palvelu ja se sitä lähdettiin sitten Accessiin rakentamaan ja sitten se olikin yllättävän vaikea et mä luulen, että se on osittain, osittain se on sitä, että jos henkilö, joka ei ole tehnyt biologis, biologisille aineistolle tietopankkia niin, tai tietokantaa, niin jollain tavalla tuntuu, että se on vaikea selittää itse biologina, että mikä, mikä siinä on olennaista ja mikä ei. Ja kyllä saatiin, saatiin rakennettua, mutta siihen jäi kaikenlaisia bukeja ja se, että se on tuotu Excelistä, niin huomattiin, että, että ei se Excel, kaikki, kaikki koko aineisto Excelissä ei ollutkaan ihan niin kuin priimaa, siellä oli jotain ihan isompiakin virheitä ja sitten me tuli vielä tuntityöntekijä omaksi työntekijäksi jatkamaan sitä tietokannan tekemistä, koska me todettiin, että on helpompi rakennuttaa tietokanta, kun se henkilö, joka sen tekee, on niin kuin ihan fyysisesti meidän kanssa samoissa tiloissa. Se, tota, se kommunikointi ja se, että pystyy selittämään, mikä, mikä olennaista ja, ja, ja niin poispäin, niin se oikeastaan vaati sen. Ja hän nyt sitten päätyi siirtämään sen tuosta Accessista tuohon MySQLään, mistä en osaa kertoa mitään enempää, koska mä en itse ole koskenutkaan tähän tietokantaan. Äh, sen jälkeen, kun, tai siis en ole monen, monen kuukauden edes, edes vilkaisu siihen, koska siitepölykausi ei ole vielä alkanut, niin <laughs> ei ole tarvinnut vielä, vielä taas tota, niin perehtyä tähän. Mutta mun tietääkseni niin se, on, se on paljon ilmeisesti kepeämpi ja jollain tavalla se on, se on toiminut paremmin kuin tuo Access, mikä ehkä riippuu siitä meidän aineiston, aineiston niin ominaisuuksista, että sen tarkemmin osa, en osaa näitä eri tietokantaohjelmia vertailla. Ähm, no sitten tähän itse datan, datan avaamiseen. Se, että meillä on se EANin e datapankin kautta, niin onhan meillä jollain tavalla tämmöinen se, semi-avoin avoin data, koska sieltä tutkijat pystyy melko helposti hakemaan itselleen, itselleen aineistoa, tosin luvan kanssa, mutta semmoinen systeemi on olemassa. Mutta meillä, meillä on tullut vuosien mittaan paljonkin kyselyjä siitä, että voidaanko me avata meidän meidän data kaikille avoimeksi. Monet firmat on ollut kiinnostuneita tekemään siihen erilaisia sovelluksia. Ehkä se perusongelma on ollut siinä, että koska se on meille myös tärkeä liiketoimintaan, koko, koko, toi, koko tätä siitepylypuolen toimintaa ei olisi, ellei me itse kyettäisi sitä myös rahoittamaan. Niin sen takia meidän on ollut hirveän tarkka. Me ollaan vähän ehkä hysteerisiäkin sen suhteen, että me ei, me ei ole uskallettu mitään, mitään antaa niin avoimeksi. Me on haluttu niin kuin me ei olla haluttu rajata meidän omaa liiketoimintaa, jotta ylipäänsä meillä olisi jotain dataa, mitä tarjota tulevaisuudessakin. Mutta meillä on ollut kaikenlaisia tekeshankkeet ja EU-horisonttihankesuunnitelma, jossa itse asiassa me käytiin hyvin tarkkaan läpi se, että, että miten sen pystyy rajaamaan sen, sen käyttöoikeuden, miten se, että avaa jotain dataa tai tuosta projektiin, niin se on semmoinen sopimusasia, että, että kyllä varmaan se datan avaaminenkin sitten sen uskaltaa tehdä, varsinkin kun se itse asiassa meille arvokkain data on se ihan tämän, tai sanotaan viimeisen viikon siitepölytilanne, jonka avulla me voi, kyetään tekemään niitä meidän ennusteita. Siinä mielessä se, että jos me avataan kymmenen vuotta vanhaa dataa, niin se ei, se ei ole meille uhka, <laughs> vaan se voi päinvastoin tuoda jotain, jotain uutta. No miten se käytännössä sitten tapahtui, niin me oltiin sanottu aika moneen paikkaan, että ei, emme voi avata dataa, <laughs> koska, koska ei halutaan, että se, se joutuu kaupalliseen käyttöön. Sitten Varsinais-Suomen liitos otettiin, oli varmaan tämä viimeisin yhteydenotto ja viime, viime kesänä ja se vähän taas meni taas vähän samalle urille, että ei me voida, ei me voida antaa. Ja tota, sitten me jotenkin, jotenkin mä aloitin vaan miettiä, että ehkä me voitaisiin kuitenkin sit miettiä tämä asia vähän tarkemmin ja ehkä on jokin keino, että me me voitaisiin kuitenkin sitä dataa avata varmistaen samalla, että, että meillä, meidän liiketoiminnalta ei, vaikka kanssa ei kovin suurta ole, mutta olennaista kuitenkin, niin siltä ei putoa pohja pois. Ja sitten toisaalta se, mitä, mitä se datan avaaminen oikeasti voisi tuoda, piristää sitä siitepölypuolta, koska meillä oikeasti ei myöskään ole aikaa itsellämme käydä sitä valtavaa aineistoa läpi. No sitten me lähdettiinkin Varsinais-Suomen liiton lounaispaikan kanssa miettimään sitä, sitä datan avaamista ja samoihin aikoihin tuli tämä yliopisto Utu. Sitä alettiin tota, rummuttaa täällä ja, ja ehkä sekin kypsytti sit siihen, että nyt, nyt me vaan kerta kaikkiaan avataan sitä dataa, varsinkin kun vielä meillä, meillä on, oli tämä juh, juh, 40-vuotisjuhlavuosi tulossa, niin se sopi hyvin sitten siihenkin sen juhlistamiseksi. Ja tällä hetkellä me lähinnä keskustellaan käytännön kysymyksistä ja äh, suunnitelma on nyt vielä kevään aikana äh, julkaista 40 vuotta Turun dataa. Eli meidän ei kuitenkaan kaikkea dataa haluta avata, vaan me halutaan ensin kokeilla, että mitä sen datan avaaminen, äh, mihin se johtaa ja mitä kaikkea siitä voi, siitä voi syntyä. Ja vuorokauden keskiarvoja me tullaan, tullaan niin sinne Varsin Suomen liiton portaaliin. Sitten tuo ymppinä, sitä, sitä laitetaan sinne, että todettiin, että ehkä semmoinen kahden tunnin tarkkuudella oleva data on vähän, vähän liikaa, <laughs> että se voi jopa tota, voi tulla ähky sille, joka sitä dataa sieltä sitten hakee. Että semmoinen sopiva 40 vuoden siivu ja ymppinä, ymppinä tuonne varsin suomen liittoon ja sitten voidaan katsoa sen jälkeen, että, että mitä siitä syntyy ja halutaanko avata lisääkin dataa sinne. Ja tähän liittyen myös, sit, jotta, jotta oikeasti, oikeasti saadaan se data myös käyttöön, niin on, on suunniteltu alustavasti jonkinlaista haastekisaa, ää, jolla olisi jotain konkreettisia tavoitteita, kuten uudenlaisia visualisointeja datasta tai datojen yhdistäminen muuhun avoimen dataa. Ja se, mitä nyt sitten optimistisesti odottaa, niin mitä hyötyä datan avaamisesta on, niin varmaan se sama, mitä alussa, mihin, mihin dataa jo nyt käytetään, on, on tiedotus ja tutkimus, niin varmasti ainakin tutkimuksessa niin, ää, se, että johonkin toiseen on sitten ilmastonmuutokseen liittyvää dataa tai jotain muuta, niin jos tämmöistä 40 vuoden siitepelydataa siihen yhdistää, niin voisi hyvinkin ajatella, että, että uudenlaisia löydöksiä tehdään. Sitten toi big data, erityisesti meitä kiinnostaa ilman saasteita, kaikki ilmaan liittyvä, jos ajatellaan allergikkoja, jotka saa oireita siitepölystä, niin usein se on semmoinen monen eri tekijän summa, eli korkeat, erityisen korkeat ja matalat lämpötilat tai katupöly tai ilmansaasteet, nehän, ne, nehän tekee niin yhteisvaikutuksena paljon enemmän pahaa kuin mitä pelkästään siitepöly. Jos päästäisiin big datan ja datojen yhdistämisen kautta sellaiseen, sellaiseen analyysiin, missä voidaan ottaa useita tällaisia altisteita huomioon samanaikaisesti, niin se olisi aika iso harppaus eteenpäin. Citizen Science on tuolla myös maininnut. Esimerkiksi monessa maassa on kansalaisten ylläpitämiä tai kansal, kansal, siis fenologiaverkkoja, joihin kansalaiset itse käy merkitsemässä, että missä vaiheessa puut kukkii, missä vaiheessa koivun norkot pitenee ja pehmenee ja on odotettavissa, että, että sinne, sieltä lähtee siitä pöly vapautumaan. Tällaisia kansalaishavaintoja, mitä ehkä voisi tulevaisuudessa yhdistää siitä pölydataan, niin se myös antaisi jotain uutta. Ja ylipäätään sitten datan louhinnan yllätykset, eli varmaan me yksikössäkin me ollaan lähes kaikki biologeja ja me ajatellaan hyvin biologisesti ja ja voi olla, että jos joku toinen pääsee möyhimään meidän dataa, niin se tulee jotain aivan uutta, mitä me ei olla osattu edes, edes ennustaa, ennustaa etukäteen. Kiitos. Kiitos Annika. Se mielenkiintoista ja tässä ollaan tosiaan nyt uuden äärellä. Olisiko Annikalle kysymyksiä? Liisalla on. Kiitos. Jo mulla ei oikeastaan äh, suurempaa kysymystä, että, että kommentti oikeastaan tuohon datalouhinta-asiaan, kun se on tällä hetkellä semmoinen Semmoinen, semmoinen vähän hankala, kun eurooppalainen lainsäädäntö on erilainen kuin sitten esimerkiksi amerikkalainen lainsäädäntö. Ja täällä Suomessakin tällä hetkellä tilanne on faktisesti se, että, että se, joka antaa johonkin arkistoon tämmöisiä isoja datamassoja, niin ennakolta määrittelee sopi, ihan sopimuksilla sen, että kuka sitä dataa sieltä saa louhia ja mihin sitä saa käyttää. Eli, eli se on tavallaan ihan teidän oman halun varassa, että näiden sopimusten kautta te sille arkiston pitäjälle annatte luvat, että ketkä sieltä saa sitten mitäkin hakea. Et, et kun sinulla oli tuossa kysymysmerkki siitä data, datalouhinnan yllätykset, niin sehän tavallaan on, on teidän vähän niin kuin itse ratkaistavissa ja ennakkoon sovittavissa, että kuinka paljon teidän dataa saa sitten louhia, koska tällä hetkellä tilanne on todellakin se, että teiltä pitää saada kaikkien toimintaan sitten suostumus. Kiitos. Olisiko Muita kysymyksiä? Ellei, niin me voidaan mennä meidän päivän viimeiseen. Kiitos.